ай жүрегім жүрегім жалғыз амалсыз көнетін жанбыз бастысы өмірде бармыз ай жүрегім жүрегім жалғыз амалсыз көнетін жанбыз бастысы өмірде бармыз сезімінің оты күшті өртемейді адалдығыңды бұзбасын